ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام واتنا ما قد سألنا من وأكرم الأرواح منا باللقاء خير الأنام وبلغ المختار أنا من صلاة وسلام أنا فما Oh,